mais um vídeo e o vídeo de hoje é tipos de amigos. Gente, hoje eu tô bem animada porque eu tô bem diferentona, gente, porque eu mudei tudo. Eu mudei o look, eu mudei o cenário, eu mudei tudo, gente. Eu mudei tudo, gente. Gente, a... E eu tô só uma vizinha, eu tô gravando com essa touca aqui de cachorrinho super fofa. Porque é, meu cabelo tá lindo, né? Pra dizer o contrário, tá uma maravilha. Então eu tô gravando com essa touca tá, gente? Gente, olha como eu troquei o cabelo, gente. Vocês... Vocês vêem no meu vídeo antigo, eu tô com um cabelão até aqui, não sei o que, até aqui, é, mas agora está até aqui, gente, eu cortei meu cabelo, ele tá até aqui, ó, exatamente, tá até aqui. É, eu fui no salão e a moça fez um V, a minha mãe pediu pra ela fazer um V no meu cabelo, então ela fez um V, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui tá um V, mas eu ainda não vi direito, porque eu não entendo essas coisas, né, gente? E eu vou gravar um vídeo com o cabelo desse jeito aqui também, ó, gente. Rosa, roxo e verde. Essas são as cores. Eu tinha mais ali, tic-tac, mas eu preferi colocar essas, então eu vou ficar com essas, tá? Gente, mais um aviso. Eu coloquei o mascote do nosso canal, que vai ser o... Olá, Pi! Olá, Pi! Olá, Pi! Gente, não vai ser meu cachorro, porque ele não vai estar tá podendo participar de todos os meus vídeos. Então vai ser o Olaf, porque ele vai poder participar de todos os vídeos quietinhos no mundo dele. Então o Olaf vai ser o nosso mascote do canal. Então vamos lá pro vídeo, gente. Primeiro tipo de amigo, gente, é a amiga Patricinha, já chega chegando com aquele batom roxo que parece que levou dois tapas na bochecha, tipo de amigo é um amigo furão. Furão, gente. Quem não tem esse amigo? Esse amigo é furão. Só posso dizer isso. Alô, amiga? Oi, amiga, tudo bem? Então, é, eu queria... Eu tô aqui em casa, assim, nada pra fazer, tá um tédio, tédio, você não tem noção. Tá muito ruim. nhoque, vai vir o pion, vai ser muito legal se quiser vir. Ah, já deu a hora da festa, já são nove e meia. E cadê aquela garota, hein? Vou ligar pra ela. Alô, amiga? Ah, eu já tô indo já. Eu já tô indo já, tá? Tchau. Beijo amiga Falciane, gente. Aquela amiga Falciane que tenho certeza que você tem, né, Olaf? O Olaf tem, Olaf tem, né? Oi, amiga! Oi, amiga, tudo bem? Tudo, e você? Ai, eu tô bem, como vai seu dia? Ai, meu dia vai meio estressante, meio legal. Ah. E o ah. seu? Mas olha o arquinho que eu comprei, olha. Ai, o meu dia Ai, também vai muito bem. Que lindo. Olha o que eu comprei, super lindo, né, amiga? Comprou, hein, amiga? Comprou, hein, amiga? Obrigada. Ah, bem bonito mesmo. Ai, eu queria... Ai, só que eu acho ele bonito até, sabe? Só que eu acho ele muito brega pra nossa idade. Brega? Acho que a gente já tem 11 anos, não precisa essas coisas de criancinha, né, amiga? Ah, mas eu gosto dele assim. É, você gosta dele assim, mas eu não gosto. Eu acho ridículo isso. Eu vi várias fotos no Instagram de várias pessoas que não são famosas usando isso e tá toda cheia de dislike. Hum. É, então você faz o que quiser da sua vida, tá? Hum. Tchau. Ai, eu vou olhar o meu Instagram pra ver quem que tá com isso. postou uma foto com esse arquinho e teve 1.400 curtidas. Eu não acredito nisso. Eu preciso comprar esse arco. Vou ligar pra minha mãe agora. Amiga! Ué, e esse arco aí? Você não falou que achava feio, brega, chato, ridículo? Ah, eu disse, mas é que a minha mãe, ela insistiu tanto, mas tanto, mas tanto pra eu comprar que eu tive que comprar esse arquinho. Ela disse que as pessoas estavam tendo muitas curtidas nas fotos e estavam ficando muito famosas por esse arquinho. Então ela insistiu tanto, podia negar, porque senão ela ia brigar comigo. Então eu tive que ah, comprar, amiga, tá. desculpa. Então, tá. Eu quis comprar o mais diferente do seu pra você não achar que eu tava te imitando, entendeu? não tem problema, hum. tá? Deixa pra lá, isso, isso é passado. Isso é passado. Beijo, tchau. Tchau. Próximo tipo de amigo é amiga... É amiga ciumenta foto é essa? Que foto é essa? Eu preciso saber que foto é essa aqui. Ela tá com outra amiga. Alô? Amiga, eu não acredito que você fez isso comigo. Eu acabei de ver uma foto sua com outra garota na praça. E você, vocês ainda não estavam com o mesmo Marquinho. Eu não acredito ela isso comigo. Não deu nem tempo de falar que ela era minha prima. Hum. Próximo tipo de amiga é aquela amiga mãe, né, gente? Quem não tem uma amiga dessa? Amiga, ah, vai sair, tá, tá? Mas você vai sair desse jeito? Você vai sair pelada desse jeito? Hã? Hã? Não, é calma, é ruim, você Você desse jeito. Ai, eu tô com essa blusa assim, aparecendo aqui os braços, eu tô em casa. E mesmo assim eu vou colocar um depois pra te dar um exemplo. Eu vou colocar o casaco agora pra te dar um exemplo. Ó, meu ó, ó, não, ó, amiga. Vou colocar o casaco não, amiga. Ai, amiga. Ai, não. Você vai sair essa assim pelada. Ó, já coloquei um casaco, ó. Não, amiga. Porque aqui em casa tá Ufa. tá frio. Você também tem calor, amiga. Ó, amiga, toma, para toma vai ter que desmigar. olha o que deu Coloca esse casaco aqui. Meu cabelo, porque tá muito frio, tá muito frio. Ai, para, amiga. Não quero Ai, saber. Amiga. Vai colocar tudo. Ai, vai, é toma, é coloca aí. Mãe, coloca essa meia aqui. Ah, e tá, tem mais... Ah, aqui, ó. Essa touca aqui vai te proteger mais ainda. Você coloca tudo. Coloca um tudo por cima do outro, que aí protege bastante, tá, amiga? Vai lá. E depois vem aqui pra me mostrar se você tá toda coberta direitinho pra mim ver se você não tá me roubando, hein? Isso, muito bem. Agora sim você pode sair. Não, sem reclamações. Eu sou sua amiga mãe, então agora Ai, você vai. Vai, vai, agora vai Vai, Não vou tentar. Tá calor. Ao máximo de hora, 10 horas. Escutou, né? Agora vai, vai, vai. Tá bom, vai. eu não vou voltar tarde. Eu, hein? Achando que tem poder me ficar falando. Hum. Tchau. Ai, ai foi um, um vídeo bem rapidinho pro canal não ficar sem vídeo nenhum. Então, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva no canal me siga nas minhas redes sociais, vai estar tá tudo aí na descrição. Eu acabei com um canal de games, tá, gente? Eu não quero continuar, mas esse eu continuo, tá, gente? E mais pra frente vai ter minhas decorações aqui atrás. Vai ter minha foto, foto do canal, foto do YouTube, foto do Music. Vai ter foto de tudo, ter foto de tudo, tá, gente? Vai ter foto de tudo, tudo, tudo, tudo que você possa imaginar. Vai, ser, vai ficar muito bonito aqui atrás. Vai ter umas coisinhas, umas presinhas, umas florzinhas, umas presinhas que vão ter aqui, né, gente? Então, um beijo e tchau!